welcome back to Ana Simbolon. Oh, gue lagi ada di Santorini di Yunani yang menjadi dambaan untuk couple eh, kapal uh, di dunia mungkin atau agak-agak lebay ya, bagaimana aja lah ya. <laughs> Ini tempatnya itu uh, hotelnya 30 euro untuk semalam ya teman-teman dan udah ada kolam renang di depannya langsung maksudnya ya di tempatnya kita dan itu pun gratis nah buat teman-teman yang kesini kalau mau naik bis bisa maksudnya kalau mau nggak mau naik motor ataupun nggak mau naik mobil nggak mau naik ke uh, kuat juga nggak apa-apa itu naik bis harganya tergantung tujuan contohnya dari pelabuhan ke tempat Vira itu 2 euro 2, 2 euro 30 sen satu orang untuk sekali untuk sekali pergi ya Nah setelah itu karena kita tinggal tinggalnya itu sekarang hidupnya di Perisa jadi um, kita tuh harus selalu ke tempatnya si Vira dulu pokoknya selalu aja Habis itu dari Vira ke tempat Perisa ini 2 euro 40 sen. Hmm, itu buat sekali jalan. Jadi begitu sampai sini kita menghabiskan buat satu orang itu 4 euro 50 sen. Dan kalau untuk quads itu 40 euro yang 170 cc dan kalau 330 cc atau 310 cc itu 55 euro. Ya, gue udah di Santo Winery yang ke Santorini itu wajib banget kesini untuk nyobain wine-wine asli dari Yunani. Nah ini dia pemandangannya, lihat deh, let's go! kedua di Santorini Kita hari ini mau ikut uh, sailing boat tour uh, Red Sunset Cruise kalau nggak salah namanya nanti gua kasih tahu tulisan deskripsi di bawah nah penasaran gimana nanti kita mau Red Sunset Cruise nya di Santorini hmm ikutin terus kita ada 55 orang maksimal dalam satu boothnya dan gue itu bayar 105 euro buat satu orang dan udah termasuk uh, barbecue di dalam boots minuman minuman alkohol sama yang minuman non alkohol dapat juga dipinjemin juga snorkeling equipment dan kita pergi ke empat tempat dan kemarin kita kan um, ke Santo Winery itu Santo Wines nah um, kita mau nungguin bis terus kita stopin bis terus nah tulisannya sih ada express bis kalau nggak salah gue lupa cuman gue nanya sama dia sama keneknya lah e, ini bisa berhenti gak di sini nih di Santo Winery terus dia bilang ya ya bisa bisa dia ngomong gitu terus ya udah kita duduk nah pas kita lihat di GPS um, apa kok kok udah lewat nih Santo Winery-nya dan nggak berhenti berhenti abis itu akhirnya gue cari kok uh, eh, keneknya keneknya nggak nggak ada tiba-tiba udah hilang terus gue bilang sama supirnya gue bilang ehm, kolega lu itu bilang sama kita kalau mau berhenti di Santo Winery tapi kok nggak berhenti berhenti gue gituin terus dia bilang gini yaudah ambil aja tempat yang lain tempat uh, bis yang lain nanti bakal ada kok di sini deh gitu kan jadi gue udah nyampe stasiun di Vira nih terus gue bilang ya gue bukan masalah ngambil bis yang lain cuman gue gara-gara uh, eh, teman ke kolega lu nih gue terlambat gue gitu gue udah, bikin janji kan di Santo Winery itu terus dia bilang yaudah ayo naik sini duduk sana sana duduk dia bilang gitu akhirnya gue tuh dianterin sama si supir bis di dalam bis cuman dua orang doang gue sama Toivo di dalam bis nyampe depannya Santo Winery langsung <laughs> <laughs> jadi kita uh, ya maksudnya ya uh, lucu juga gitu loh uh, dan mereka pun ramah ya bukannya bukannya kayak kesel gitu sama gue misalkan uh, jangan uh, apa lu sana nggak gitu tapi lebih kayak ini lu sana gitu pas endingnya pun dia bilang makasih ya dia ngomong gitu jadi menurut gue sih di sini ramah banget ya walaupun dia tahu mungkin agak kesel juga lah dia ya cuman ramah dan gue seneng banget dan menurut gue untuk harga makanan di Santorini ini sebenarnya lebih murah dibandingkan Milos. kita habis tanjak dari Rupi Kli di sana buat teman-teman yang kesini kita pakai sepatunya yang bagus ya sepatu buat naik ataupun sepatu buat hiking ya karena naiknya tuh kebutuh butuh dengan keahlian khusus kalau yang teman-teman yang suka manjat pohon tentunya kayak gue <laughs> itu gampang tapi kalau yang geli-geli banget kayaknya ah, agak susah tuh buat nanjaknya nah, gitu ini kita nih di paling atas di Santorini keren ini keren banget karena banyak ada tiga ada tiga kapal terus dan di sana Imero dan di sana itu Oya dan di sana lautan di belakang gue semuanya wow. Tränen, Tränen, Tränen, Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you in the next video guys. Bye!